бийиктикке көтөрүлгөн ийкемдүү шар полго салыштырмалуу потенциалдуу энергияга ээ бул учурда анын ылдамдыгы а чекитинде 0 нөлгө барабар кулаган сайын ал көбөйөт көтөрүлүү бийиктиги төмөндөйт бул топтун кинетикалык энергиясы жогорулайт ал эми потенциалдык энергия азаят дегенди билдирет ал полго тийген учурда B чекити шардын потенциалдык энергиясы нөлгө барабар ал эми кинетикалык энергиясы эң чоң болот топ серпилгич болгондуктан урулгандан кийин ал полдон секирет жана көтөрүлгөндө анын кинетикалык энергиясы потенциалдык энергияга айланат эң бийик көтөрүлүү чекитинде потенциалдык энергия кайрадан максималдуу болуп кинетикалык энергия нөлгө барабар болот